Hier macht er den immer Das ist schlimm. Probier, probier, wenn nicht, dann. Warte mal. Okay. Machst du, ich gebe mal schnell vor. Ja. ja. Probier mir die Pfanne so raus, ne? Mhm. Thank you.